Ой, Metalhead. Приветствую, приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов желаю тебе успехов. Покупай на Фостере, продавай на Фостере. Мой ник Войхол. Я тоже продаю свои диски, пишу музыку сам, исполняю, сам издаю. Э, ну, есть свой лейбл. И издаюсь на сторонних лейблах. Мой не, э, я как артист есть на Metal архивах Максим Вехов и есть на дискоксе, как под ником Warhol. Смотри, там все мои проекты, мои диски. Вот. Такс. Издаюсь я на кассетах, на демо-сидерках пока что. Вот. Скоро на винильчике будет. Так что такие дела. Вот. Вот получил посылочку от такого, от такой компании из Запорожья FMS. Я у них уже получал э, диски доволен, в принципе, их отношением к делу. Рекомендую сотрудничать с ними. Нормальные ребята, правильные. Правые, наверное. <laughs> О, а это мой проект DJ Колдун. <laughs> Вот. Вот. Я будем делать вскрытие посылки. ножик у меня что-то тютю сломался после запечатывания этого, как его, колонки. Вот, ну сейчас скрываем посылочку. Ножницы есть для этого. Autopsy в Premise. Тут должно быть 11 дисков. Вот, запечатано в первый раз, когда я получал диски у них было все запечатано идеально. Молодцы, чуваки. Респект. Да и сейчас, по-моему, тоже запечатано даже очень хорошо. Посылочка такая большая, мощная, чтобы с дисками ничего не случилось. Все запечатано как надо. О, Factory. Стоило это 45 гривен. Доставка. Agonoize. до коллекта Люблю Agonoize. Вот еще Agonoize Тоже до коллекта. Alice in Заметьте, все в кулечках. Все как полагается. О, мой, любимый, мой любимый Black Metal. Симфо Black Metal. Рифов Эмеральда. О, остался слип. Тоже давненько не было такого. Давненько не слухал. О, Год модул тоже Dark Electro, люблю. Хайсика, тоже Dark Electro, обожаю. Так, Так, а суицид команда тоже да, коляка. Классная тема. Так, Рабия Сорб, Сорба, тоже Dark Electro люблю, и Aeternus Black Metal. Вот. Все, больше тут ничего нет. Все запечатано, супер-пупер. Ребята молодцы. Все сделано как надо претензий никаких нет к упаковке. Персоналы. Вот. Так, коробку. Теперь будем, перейдем к самим дискам. Ну, начнем с Этернуса, да? Вот обзора, ну, так сказать, чтобы я не снимал потом. Если надумаю продавать, то не буду снимать, так сказать, уже коробка новенькая. Диск тоже нулячий. Ну, буклетик немного залапанный, со следами, так сказать, какими-то. О, прикольно сделано. Ну все, все отлично. Есть, это у нас есть. Теперь перейдем. Ну, я буду по отдельно. Да, коллекта буду отдельно от металла. Вот. Вот так вот, наверное. Да, грифов нереально. Ну, тут они сказали, что диск там что-то с ним немного он поцарапан. Дистян Termination, классный альбомчик. Ну, есть чуть-чуть такие царапинки, но незначительные. Тоже классный альбомчик. Был когда-то на болваночке. Класс. В буклете все в порядке. Ну что, царапинка там есть, но она небольшая, можно сказать. Коробка новенькая. Все идеально. Тиаматик. Тиамат вот тоже был когда-то у меня такой диск. Это, наверное, обычный. А нет, с буклетом. О, классно. С буклетиком. Респект пацанам. <laughs> Так что такой мне уже, наверное, и не нужен. с ну, буклетиком. Круто. Я доволен. Так, Alice and Change. тоже, типа лицензия, что ли. Вот эту группу я люблю. Честно говоря, обожаю, блин. О, так тут еще и буклет есть, нифига себе. Супер, я доволен. Альбом классный, песни офигенные были. Диск нормальный более-менее. Ну, в принципе, я не вижу тут царапин, не таких, чтобы как на Iron Maiden были когда-то. <laughs> Вот.